नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई टाइप टुलको थर्ड पार्टमा सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले कुरा गरेका थियौँ टेक्स्ट चाहिँ कसरी लेख्ने सो सेकेन्डमा चाहिँ हामीले के कुरा गऱ्यौँ भन्दाखेरि टेक्स्टको डिफ्रेन्ट टाइपहरू कसरी राख्न सक्छौँ आज चाहिँ हामीहरू कुनै पनि टेक्स्टलाई बोल्ड इटालिक अनि अरू कुराहरू चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा हेर्छौँ सो तपाईँले यो तलतिर यसरी बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी इटाली गर्न सक्नुहुन्छ क्यापिटल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले अगाडिको मात्र क्यापिटल यसरी स्मल गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँले यसमा अझै क्लिक गर्नुभयो भने यसरी सबै स्मल हुनसक्छ सो अर्को भनेको चाहिँ superscript so superscript चाहिँ केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कि मैले ए स्क्वायर गर्नु छ भने मैले टुलाई चाहिँ यसरी सेलेक्ट गर्छु र यसरी माथितिर लिएर जान्छु यदि मलाई चाहिँ यही कुरा चाहिँ हामीलाई तलतिर चाहिन्छ जस्तै कि एस टुमा यसरी गर्नु छ भने तलतिर तपाईँले यसरी सब्सक्रिप्टमा यसरी राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ यसमा अन्डरलाइन चाहियो भने तपाईँले यसरी अन्डरलाइन गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको भिडियोमा तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने र इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईँले यो भिडियोमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले लाइक गर्न सक्नुहुन्छ हामीहरू अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौँ सो तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and